Servus, wir sind hier am Stand von German Gunstock und ähm, wollen ein bisschen was erfahren über die neuen Schäfte und vielleicht auch mal über die alten, dass man mal sieht, was es so gibt, links und rechts von normalen Jagdschäften und abseits vom normalen Holz. Servus, hi. Hi. So, fangen wir doch mal hier an. Das ist der neue Ranger, oder? Genau, hier haben wir unseren neuen Ranger-Schaft. Der Schaft ist unser leichtester Schaft, den wir im Sortiment haben. Den haben wir für die Anforderungen entwickelt, äh, besonders handlich, besonders führig okay. zu sein. Und da sind wir natürlich im sportlichen Bereich, beim dynamischen Schießen gut aufgehoben und vor allen Dingen bei der Jagd. Okay. Ja? Hier sehen wir auch so eine Drückjagdwaffe, entsprechend mit einer dynamischen Optik, am leichten Schaft. Ja. Können wir gut damit arbeiten. Die hat trotzdem alle Features, die die von uns bekannten Schäfte Predator und Raptor haben. Und das ist im Wesentlichen natürlich die Vollblockbettung mit, der Edelstahl, äh, mit dem Edelstahl-Rückschussstollen, ja. Äh, der das System bombfest drin hält. Absolut, also das von, von hier bis da, den kompletten Part quasi, ist sie ein Block als Bettung. Genau, das ein Block als Bettung, ja. das verbindet äh, quasi das System mit dem Schaft ja, genau, absolut ja. spielfrei. Ja, Deswegen war auch eine erhöhte Präzision auch bei diesem leichten Schaft ähm, erreichen. Hierbei besonders neu ist natürlich äh, einfach ein paar Cuttings, damit er leichter wird. Das heißt, ja. hier, wo wir kein Material brauchen, haben wir es auch weggelassen. Ja. Es hat äh, keinen äh, Einfluss auf die Steifigkeit. Okay. Das ist nach wie vor laminiertes Holz, was äh, mehrfach mit Epoxidharz überzogen ist und dadurch relativ äh, massiv ist. Zusätzlich haben wir hier noch Cuttings, die fördern nicht nur die Leichtigkeit des Schafts, nehmen ein bisschen die Kopflastigkeit weg, ja, okay. sondern äh, belüften noch zusätzlich äh, den Lauf. Der Lauf hat eh bei uns Freischwingen ist gar kein Ausdruck, Klar. richtig viel Platz. Ja. Aber jetzt kann er quasi noch wie eine Heizung, einen Sog entwickeln, um hier über den erhitzten ah, okay. Lauf okay. Ähm, zu strömen. Ist natürlich wieder interessant dann eher für die Sportschützen als für die Jäger, weil so heiß wird er natürlich genau. bei der Jagd Aber im Zweifelsfall. Bei der Jagd schnelle Schussfolge, wenn ich eine Rotte verfolge, ja. gebe ich fünf, sechs Schuss ab ja, okay. mit einer Waffe ja. mit einem sehr dünnen Lauf. Ist die dann schon heiß? Und wenn das nächste kommt? Bei mir schon, weil ich habe einen Schalldämpfer drauf. <laughs> Und dann wird sie dann. wirklich dann werden sie wirklich recht. schnell heiß. Ja. Also das, und gerade äh, Schalldämpfer erhöht ja. das Gewicht, ja. der schafft reduziert wieder das Gewicht. Ja, super, sehr schön. Er ist jetzt im Fall von einer, äh, im Vergleich zu einer Ticker ist der Schaft jetzt wieder genauso schwer wie der Original-Plastschaft, der überhaupt keine äh, Bettungsmerkmale hat ja. und äh, keine Features. Okay. Und den gibt es natürlich in den von uns bekannten Farben. Ja. Wie man es möchte oder auch dezent jaglich. Ne? Wer sagt, ich möchte die, das wäre dann äh, die Vorteile genießen. Die Variante hier, ne? wenn er ein bisschen, bisschen dezent daran will quasi. Wir können ihn auch ganz uniform machen, ja. wir können ihn braun machen, wir können äh, eine gewisse Farbpalette nach Kundenwunsch machen, gerade in den, Wahl, äh, in den Rahlfarben, ja. ähm, grün, braun, Sandfarben. Ja. Da können wir relativ schnell ähm, Kundenwünsche erfüllen. und die typische Individualisierung, für die wir auch bekannt sind, die gibt es bei den Geschäften. Wo liegt jetzt der Schaft? Also Solo, wenn ich jetzt selber einen Ticker reinstecken will, Preislich ungefähr? Der schafft so über den Daumen. 7,99 okay. bis 8,99 je nach äh, Ausstattung. Absolut okay. Alles klar. Wir können ihn ja individualisieren hier zum Beispiel mit QDs oder ja. äh, mit diesen äh, Rails hier. Ja, ja, absolut. Links, rechts, doppelt ja. und so weiter. Da schwankt halt der Preis. Super, alles klar. Cool. Dann sage ich vielen Dank und äh, wir schauen mal weiter. Super, danke.